叫你老母炒花系，下个月就系圣诞节啦。等我向树用鸡肠教你班扑街写翻啲嘢啦。First，buy a present。礼多人不怪。Shopping。追实际。定你个肺咁咪正中晒啲奸商嘅下怀。First，应该系 be present 至真。我哋耶稣大佬一出世。 就要同圣母妈妈拉埋佢个矮呀老豆姓周涉齐齐着草就老去到百里行，凄凉豆泥都要住向马槽，你班烂坦冚家产契弟唔捻反思呢个交因，仲挂捻住含商场，真系丢你老母臭花系。s e c o n d 就紧系 wrap presents，my 丢阿妈。 唔该，揾晒你中意嘅人出晒嚟铺头。Second 系 wrap the ones I love with a hug，甚至可以嘴对嘴 kiss，入房要佢拉你含卵吹箫，吊埋佢系窿。事关耶稣降临系叫我哋彼此相爱加码，所以要做多啲爱牙。The third 就系 send postcards 去问候远方嘅朋友。 祝佢哋冚家富贵平安。刁阿妈细捻买卡嚟记，系应该。俾所有身边嘅人，包括我哋家几唔捻识嘅人，即系去补街阴。民以食为天。The fourth 系去。buy food 货鸡、龙虾，仲有补我哋男人六滨州嘅生蚝。

比不平共匪顽残，搞到德兰修女果当夜都向对面海深水埗开档扶贫。The fourth 应该系去 give away food to the poor。先敬罗衣后敬人。The fifth 梗系 get new clothes 啦。屌，泰过咁够热，三角裤都唔捻想着牙。不如 donate clothes 俾低紧张过啲难民好过啦。The sixth 系去世某亚、市隆亚呢啲繁华地方去。阿布拉罕细佬，我哋作为耶稣教徒，应该去照耀人间至真啦。